<laughs> no, no, no, no. <laughs> mm. Mm. What?

哎呦我的妈！ Trời 嗯。 嗯嗯嗯嗯。咚咚次咚次咚次咚咚咚。你好，走开。OK。咚咚咚咚咚咚咚。 有人。Oh no no no no. 这叫这个，可乐，这个好，可乐，这是在哈我，啊。 <laughs>